Veneemme vetelee, helteeseen vene tekeleen. Veneen retkemme etenee, me menemme merelle. Veljemme vetelee, helteeseen vene tekeleen. Veneen retkemme etenee, me menemme merelle. Veden melske pesee penkereet, venettemme lellen lentelee, etenemme edelleen. Vedet selkenee. Jee, yeah, me menemme merelle. Veljemme vetelee, helteeseen vene tekeleen. Vene retkemme etenee, me menemme merelle. Veljemme vetelee, helteeseen vene tekeleen. Vene retkemme etenee, me menemme merelle. Meren melske herkenee, veljet veneemme menettelee. Me etenemme edelleen, vedet selkenee. Jee, me menemme merelle. Veljemme vetelee, helteeseen vene tekeleen. Vene retkemme etenee, me menemme merelle. Veljemme vetelee, liikenteeseen, menen tekeleen. Veneen retkemme etenee, me menemme merelle.